Halo, apa kabar semuanya? Bagaimana pada pagi hari ini? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat, segar, bugar, dan siap untuk berolahraga. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan terlebih dulu diri saya. Nama saya Aba Alba Kadabra. Dan saya ingin share dengan teman-teman semuanya bagaimana kita memulai untuk berolahraga. Yang harus diperhatikan dalam olahraga adalah pertama, pakailah pakaian olahraga yang membuat Anda merasa nyaman. Percaya diri. Tidak usah berlebihan. Kedua adalah pemanasan. Karena dengan pemanasan ini akan membawa kita kepada eh, apa namanya? heart rate atau denyut jantung yang baik untuk siap berolahraga teman bagaimana dengan SK